<laughs> Il a eu peur, il a pété, puis il a eu peur. Prout, prout, prout. Tu eu, Tony Tu l'as chopé Ah bah oui, ça, j'ai chopé.